d'on venim. Venim del carrer. Sempre del carrer. De la plaça, de l'escola, del taller, de l'oficina, del mercat, de la fàbrica i del camp i de la terra. Venim de Can Calet, de la lluita per un espai alliberat, de fer-nos nostre un gran lema revolucionant i transformant la quotidianitat. Venim de la transformació autoorganitzada i del casal popular a l'esquerda, espai referencial de l'esquerra independentista granollerina. Venim dels seus versos lliures i de la voluntat d'escardar aquest sistema que ens oprimeix. Venim de l'Ateneu de Granollers i de la llarga tradició. Venim també dels verds i de la tradició de, que defensa la terra, el territori i l'anticapitalisme de base, amb les noves formes de fer política. Venim de la CUP, de les candidatures, candidatures d'Unitat Popular, de l'embrió municipalista i de l'independentisme popular, de l'impuls des de baix cap a la independència i cap a un procés constituent radicalment participatiu i per l'emancipació social, de gènere i ecologista. Venim de la marxa dels drets socials i de la lluita indestriable per la terra, el pa, el treball, el sostre i la dignitat, de la tradició obrera i la lluita per un treball digne, de l'autoorganització sindical en defensa de la classe treballadora. Venim de l'Assemblea de Mestres i de la defensa per una educació pública i de qualitat per tothom, de la lluita per un habitatge digne, de la defensa legítima i l'apropiació de vivendes buides i de l'embat contra els desnonaments. Venim, també, de la defensa de la sobirania energètica i l'alimentària, del consum responsable i en defensa del cooperativisme de la Magrana. Venim de la lluita feminista i de la ferma convicció que allò personal és polític i que només revolucionant la nostra quotidianitat podem revolucionar el nostre poble i el nostre país. Companys, companyes, vull presentar-vos a l'Eduard. El company Eduard té dos grans oficis. Un d'ells és el de mestre. I us puc assegurar que és un gran mestre. Tinc amics i amigues que han sigut alumnes d'ell i aquestes persones són grans persones gràcies a la seva paciència amb aquesta feina de mestre. Però també és historiador. I l'altre dia parlant amb ell li vaig dir, quina llàstima. Quina llàstima que com a historiador no podràs dir que tu mateix vas capgirar l'Ajuntament de Granollers. Dir perquè el company Hilari ho diu molt. Tenim dos problemes, que ja ens ha fet el míting i que no va el micro. Ara, ara, ara. Molt bé. Doncs primer de tot agrair-vos que hagueu vingut. Eh, avui estem aquí per, per fer una crida. Ja fa temps que els companys i companyes de la CUP van cridar-nos, alguns de nosaltres, per mirar de, de fer el que estem intentant i que molta il·lusió hem fet aquests dies, sobretot, que és eh, intentar capgirar Granollers i capgirar, capgirar la història. Com deia l'Hilari, sóc historiador i no faltava més, hauria de començar amb algunes paraules referents al nostre passat. De fet, estem en un moment que podríem dir històric. Des de l'any 1939, mai a Granollers l'esquerra transformadora havia estat a punt d'entrar a l'Ajuntament. I nosaltres, des del carrer i també a l'Ajuntament, volem fer-ho possible, però és molt important que tingueu en compte que no ho podem fer sense vosaltres. Aquest ha de ser un procés conjunt, a través de la crida de Granollers. Com us deia, els companys de la CUP van fer tot un procés per, que ens va portar a debatre, amb uns debats intensos, a formar aquesta crida com un espai polític on implicant a tothom que volgués poguéssim anar més enllà, amb la idea de, de capgirar. Però deixem-ho clar, què vol dir això de capgirar? En primer lloc, volem capgirar Granollers i el seu Ajuntament. Portem des de l'any 1979, és a dir, 36 anys, sota el comandament dels mateixos. Els del PSC, que d'acord amb les elites econòmiques amb les que van pactar, ens han estat manant tots aquests anys. En això, PSC i CiU ens han governat amb molts pocs canvis a la ciutat. Una ciutat on les famílies poderoses del comerç, de la indústria, que manaven des de l'inici del franquisme, han seguit tenint un paper destacat. I jo em pregunto, aquesta és la gent que ha de portar a la Saba Nova? L'actual alcalde porta a la llista socialista des de l'any 1979 i ell es proclama com el gran renovador de la política municipal. Això ha de ser així, jo crec que està en les nostres mans, com a mínim poder començar a donar-li la volta hem de capgirar-ho entre tots i totes. També hem de capgirar les formes de fer política, no n'hi ha prou amb el govern. També hem de ser crítics amb la feina que s'ha fet des de l'altre cantó. CiU, ICB, PP o Esquerra Republicana porten molts anys a les institucions i han pactat i han acceptat aquest domini, aquest govern de les elites, aquest govern PSC-CiU. Aquests anys no s'ha generat debat, no s'han formulat propostes. No s'ha parlat dels grans temes, no s'han pres mesures en temes sagnants per la ciutat, sobretot els darrers temps, com ara la segregació escolar, la saturació a l'hospital, els desnonaments dels habitatges, la crisi alimentària i energètica, l'erràtica política cultural. En tot això sempre s'ha fet allò que es manava des de la majoria i pràcticament no hi ha hagut ni una oposició ni un debat. Tampoc s'ha tocat, perquè evidentment era molt important per ells, els privilegis dels polítics tan allunyats de nosaltres. Recordo que vam signar un codi ètic que, en tot cas, cap de les candidatures ha fet seu perquè realment per nosaltres la política és una cosa diferent. Per ells, eh, eh, la, la professionalització és a la base de la seva política, amb uns sous suculents, que fan, evidentment, que estiguin desenes d'anys governant-nos, sense que hi hagi cap mena de, de, de renovació. Això no només eh, fa referència a l'alcalde, sinó als regidors, a les regidores i també als càrrecs polítics que hi ha al darrere. Això nosaltres, com que hi serem a l'Ajuntament a partir del diumenge, ho denunciarem i volem capgirar-ho. Ben poc, com us deia abans, s'ha tractat d'aquests temes. I és que una de les coses que per nosaltres són molt importants és que som una candidatura municipalista, que hem de recuperar la centralitat dels ajuntaments que se'ls intenta rebassar. Cal repu... repu ara em passa com l'Idari abans, recuperar repolititzar el món local, s'ha de combatre la visió que redueix els ajuntaments a una funció merament administrativa. Hem de poder fer debat polític, el debat que ens interessa dels problemes reals de la gent, eh, de com prestar serveis i de com potenciar la feina que no li toca a l'Ajuntament però que haurien de fer les altres institucions. En això l'Ajuntament de Granollers ha fet molt poca feina i tenim molt a fer i creiem que nosaltres ho podem portar, podem portar aquest debat. Per això nosaltres venim a capgirar i que siguin els temes que preocupen realment a la ciutadania els que es tractin a l'Ajuntament. Doncs per arribar a la independència, el poble, la gent, ha de sentir que els seus problemes són sentits com a propis per la resta de la comunitat i, evidentment, pels que els representen. Temes com que no es treballi amb els bancs que estan desnonant, que s'ajudi a la gent que ho necessita de veritat amb polítiques valentes, que es garanteixi uns serveis públics de primera, sense privilegiar els serveis concertats. Han de ser centrals. I per això volem un Ajuntament on hi hagi una sèrie de prioritats. Les nostres prioritats, quan entrem a l'Ajuntament, eh, seran cobrir les necessitats bàsiques i urgents amb els temes de pobresa i habitatge, crear ocupació de tipus cooperatiu i d'iniciatives individuals, de negocis i petites empreses, Aturar i revertir la segregació a les escoles de Granollers. Apostar per una escola pública, única, coeducadora, laica, inclusiva, catalana i de qualitat. Exigir una sanitat pública, inclusiva i universal, amb una gestió transparent de l'Hospital de Granollers, ampliant l'assistència domiciliària i els ambulatoris, els serveis dels ambulatoris, les nits i els caps de setmana. Protegir les zones no urbanitzades, Palou, la Bòbila, la Serra de, la Serra de Ponent, Oposar-nos al quart cinturó. Volem una ciutat per la bicicleta i on es municipalitzi el bus urbà i es baixin els preus. Més suport per la cultura local, per exemple en el museu, tornant a una gestió pública d'espais com ara els centres cívics. Eh, aconseguir endegar una programació cultural popular en un espai com el de Roc Umbert, gestionat des de les entitats. Dotar-nos de noves formes i espais de participació popular vinculants, sobretot en els pressupostos o els plens. Aplicar mesures de transparència en els regidors i càrrecs polítics per evitar la corrupció i que es rebaixin els seus sous. Així doncs, volem reprendre la història de Granollers i crear un espai comú on totes les persones inquietes eh, hi participin. Una nova unió liberal que aglutini la gent d'esquerres que estigui per oferir una alternativa des del carrer. Per això treballem amb les companyes de RAN, de l'Assemblea de Mestres, de l'Esquerda, gent que estava al procés constituent, els Verds, Esquerra Unida Alternativa, i és clar, amb la gent de la CUP, per capgirar la història, per capgirar Granollers. Però ens cal el vostre suport, la vostra força, per fer que sigui el poble qui mani a l'Ajuntament, per fer que sigui el poble qui prioritzi les necessitats, per fer que sigui el poble qui assigni els recursos, qui decideixi on cal, de, on cal dedicar el pressupost. Hem de fer-ho junts, al carrer i a l'Ajuntament. I deixeu-me acabar amb paraules d'un poeta, i el poeta deia «Posar-nos en peus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora, que tot està per fer i tot és possible». Que girem la història, que girem Granollers. Moltes gràcies.